Lorsque vous allez recevoir votre sphéro, voici essentiellement ce que vous allez recevoir. Donc, vous avez une boîte dans laquelle on va retrouver la majorité des pièces utiles pour réussir à utiliser ce robot-là en classe. Donc, lorsqu'on l'ouvre, vous allez retrouver un fil qui va permettre de brancher le sphéro. Mais associé à ce fil-là est la base donc, la base, comme vous pouvez voir, c'est une base qui permet d'accueillir notre sphéro. Donc, on a notre sphéro. Ça va permettre de déposer la sphéro sur la base et ainsi recharger la sphéro. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez ici, au niveau de la base, une prise USB. Donc, on va venir brancher le fil qui est fourni avec. Et on va brancher à l'autre bout notre fil USB dans un port USB. Malheureusement, avec le kit de base, il n'y a pas rien qui est fourni pour le brancher dans le mur. Donc, ce que je vous conseille fortement, c'est d'acheter par exemple un bloc ou une multiprise avec des ports USB. Ça va nous permettre de venir brancher notre ferro dans le mur. Une fois que c'est fait, si c'est branché dans le mur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement prendre notre sphéro, le déposer sur la base, et lorsque c'est branché et c'est déposé sur la base, ici ce n'est pas le cas, il n'est pas branché, mais lorsque c'est branché et déposé sur la base, automatiquement la sphéro commence à se charger. Donc c'est une bonne habitude à prendre de lorsque la sphéro n'est pas utilisée par les élèves, de régulièrement, comme c'est facile, retourner la sphéro sur la base. Donc, je me sers la sphéro, je suis en train de m'en servir, euh, je la programme, je fais mes tests. Puis là, tout à coup, j'ai un 5-10 minutes où l'enseignant me donne des explications. Donc, je peux retourner la sphéro sur la base. Automatiquement, la sphéro, la base va s'illuminer, la sphéro va s'éteindre et commencer à charger. Donc, ça va venir augmenter le temps d'utilisation de la sphéro, qui est grosso modo 1 heure, mais c'est 1 heure d'utilisation. Donc, si je le remets régulièrement sur la base, je vais pouvoir augmenter beaucoup plus le temps d'utilisation de la sphéro. ce que j'ai remarqué, c'est qu'on peut même aller jusqu'à 3 heures d'utilisation dans un avant-midi si c'est bien géré.